пока перемирие, пока нет приказа на наступление, на активные боевые действия. Мы занимаемся боевой подготовкой, вот. А, обеспечиваем в какой можем мере безопасность граждан Горловки, Янакиева и прочих прилегающих населенных пунктов. К сожалению, снаряды мы еще в воздухе ловить не научились, но работу с этим ведем, чтобы этих снарядов было как можно меньше. Хочу передать привет Глебу Корнилову, выразить ему благодарность от себя лично, от подразделений э, моих боевых товарищей, которым он тоже помог недавно. Вот, формой, амуницией, снаряжением. Мы также получили от него очередную посылку, чего поклон ему теперь э, Мои бойцы экипированы средствами защиты на 100%, то есть вся рота экипирована, благодаря фонду «Спаси Донбасс» именно Глебу Корнилову. Вот. Э, надеюсь я с ним на скорую встречу, может быть он приедет. Ну а все остальное, в принципе, вы сами видели. Вот. Учимся, учимся. Вот, машина ведет себя неплохо показала себя, цели поражает, двигатель не глохнет. Солярку, правда, привезли говенную какую-то. <laughs> Но ну, это издержки производства, все остальное нормально. С умираем. И в ближайшее время, я считаю, что мое подразделение будет готово. Ну пока, то есть, учиться, учиться, еще раз учиться. Сам учусь. Учу sir.